か の風情がひり潰してやるぞ貴様もそして甘春もひざまずけゲロー 愛しい憎い痛い痛い痛い痛い の間にババッチくなっちゃったね縁も竹縄というところかなまったくやってくれたものですねお二人とも痛恨ですわそりゃもうしゃあながろうでそれよりこれ らの夢に我が主よお前の息子は面白いユリカそれにカルマも こちらで会うのは初めてかお変わりないようですね甘かしたいそれよりお俺は帰ってかいのう まずは型通りというものがあるだろうさあ誰がやる志願を募ろう俺が許すこの生産を干すのは誰か無論俺だ 忘れるなお前は俺のために生まれたのだということを俺の夢は俺のものだ。